Thank

ジお疲れ様ご飯食べたさっきな納豆軽くあなんか飲み物買ってもらおうかなじゃあうんとねどうしようなんか炭酸飲みたいな喉が渇いたから三ツ矢サイダー飲みたいファンタとか もし安く売ってたらキッチンペーパーとマジックリン緑のありがとうこれお願いしますはい